Halo guys, kembali lagi di channel Trimulyo. Ada kabar baik nih guys. Update terbaru Buset. Eh, Buset. Di simulator Indonesia versi 3.3.3 sebentar lagi akan rilis. Lo guys, versi 3.3.3 dulu ya guys, soalnya 3.4-nya masih lama. Di versi ini bakat topuk sih guys bacaannya guys. Ko tulis komentar di bawah ya guys. Pada mode multiplayer akan segera diperbaiki. Seperti saat kita tiba-tiba disconnect karena wifi mati atau kota habis. Kesel banget kan? Apalagi saat kita rejoin, kita ngulang dari terminal dan gak akan terlihat oleh player lain. Dan kadang-kadang juga malah ada bis terbang. Nah, di versi 3.3.3 ini bug tersebut telah diperbaiki. Yeay! Oh ya guys, aku lupa. Satu lagi nih. Sekarang driver nggak cuma bisa keluar di mode ngelayap sama narik, tapi sekarang juga bisa keluar di mode multiplayer. Jangan lupa guys, kalau mau main bareng tulis komentar di bawah. Kita janjian bareng. Jangan lupa subscribe. Dadah.